يوم السبت ساعة فضل الاعتصام كان تقريبا حوالي ساعة واحدة ونص أو اتنين الظهر مش متذكره الوقت قوي كنت قاعده عند الجنينه اللي عند المجمع اللي ناحيه القصر العيني بداوا يهجموا فبدانا نجري آه، جرينا لحد عند كوبري قصر النيل بعد كده هم قربوا قوي مننا مجموعه مننا جريت على كوبري قصر النيل وانا كنت من المجموعه اللي جريت على كوبري 6 اكتوبر كان بيتهيألي ان ده أأمن على الاقل انه هنركب تاكسي اي حاجه هعرف هنعرف نهرب طلعوا من المطلع من غير المطلع اللي احنا طلعنا منه مطلع تاني جري ورانا العربيات كانت بتزنق علينا معاهم آه، كنت انا في الاخر خالص ما كنتش قادره اجري انا اصلا باخد بخاخ عشان صدري ما كنتش قادره اكمل جري ف آه، عسكري فيهم كعبلني كانوا ثلاثه وقعت على وشي والناس جريت كانوا ثلاثه واحد فيهم لوالي ايدي الشمال ورا ظهري آه وواحد تاني كان شاددني من شعري والتالت كان بالعصايه بيضربني على ركبتي وعلى قصبه رجلي شتائم طبعا بابويا وبامي وحاجات يعني تمس العرض جدا يعني وبعد كده شدني من شعري قومني وداني للقائد بتاعه فبيقول له اخذناها قال له وديها للعميد مجدي بعد كده كان في حوالي بتاع 20 عسكري على الكوبري آه بالظبط انا ماشيه قدام ال 20 عسكري مفيش واحد فيهم ما اتحرش بيا سواء بكلمه او العسكري اسئله بقى من نوعيه هو انت بنت ولا لا و... والكلام كده وصلت لحد القائد بتاعه قال له نزلها قال له ما حدش يلمسها انا قلت لكم ما حدش يلمسها بس نزلوها ما حدش يلمسها ده كان كيو ضرب تقريبا بدا الضرب تاني يزيد وبعد كده نزلنا من الكوبري جراني لحد عبد المنعم رياض وهو عارف ان انا مش قادره اجري وصلت لحد العميد مجدي كنت انا اتكلمت معاه قبلها بيوم لانه كان اصحابي محتجزين عند عند اجسام مجلس الوزراء سناء سيف ونور ايمن وفريده الحس اجي وسام انا كنت بكلمه عشان يطلعوا فهو كان شافني قبلها بيوم بيقول له انتوا جبتوها ليه؟ فرد عليه قال له يا باشا دي بنت كذا شتيمه بامي قال لي اقفي هنا وما تجريش قلت له مش هجري قال لي معاكي بطاقه قلت له لا ما ما قدرتش اطلع له بطاقه لان انا مش عارفه ياخد بطاقه يعمل بيها ايه بصراحه لو انا متوجه لي تهمه كنت هطلع بطاقتي بس انا مش عارفه انا فين وايه واقفه في الشارع عند عبد النعم رياض بتاع حاجه كده مش اقل من 10 عساكر او يمكن اكتر كمان بعد ما الظابط ده سابني يعني محاولات تحرش بشعه انا كل كان هامني ان انا اديهم مع انها دخلت برضه وضرب بالعصيان على رجليا وايديا وشد من شعري انا شعري كان بيطلع في ايديهم لحد ما العميد مجدي ده جه قال لي انا لو سبتهم عليكي هياكلوك انت فاهمه ده؟ قلت له انا فاهمه قال لي طب انا احطك في تاكسي ما, ما مش عايز اشوف وشك تاني وشدني من شعري خبطني خبطتين في التاكسي كده بس ما كانوش جامدين يعني وطلعت بالتاكسي سواق التاكسي كان بيتفرج على اللي حصل كمل عليا شتيمه من نوعيه بقى ما انت صايعه ما انت اهلك لو لو ليكي اهل مش هيسيبوكي تباتي في الشارع والكلام ده ونزلت بعيد عن البيت بشويه ما ما, قدرتش يعني ما كنتش عارفه التاكسي ده معاهم ولا لا فعشان كده نزلت بعيد عن البيت شويه ونزلت اتمشيت الحته دي لحد ما وصلت للبيت وشفت دكتور كل اللي قالوا انه كدمات في رجليا وفي ركبي وجزع بس في في ايديا في رزغي هنا وفي الكوع مش اكتر من كده انت انت خفتي يا إيه لما ده حصل انت حاسه ان ده هيمنعك تنزلي لا ما انا نزلت انا نفس اليوم كنت موجوده بالليل في الميدان ريحت بس اليوم اللي بعده لان ما كنتش قادره ونازله تاني النهارده طيب انت رايك انه انه في يعني استقصاد للبنات اه ده كان بيحصل لانه الوقت فيك الولد شددني بيجري بيا عشان ما انا ما اعرفوش كمان ضربوه على ايده وقالوا له سيبها واكتر مشهد ده حصل مع كذا حد من اصحابي ان هم بيسيبوا الولاد وبيجروا ورا البنات في حاجه عايزه تقوليها للمجلس العسكري اه يعني من الاخر هم بيستغلوا ضعف نقطه ضعف الشعب عشان احنا مجتمع شرقي فبيستخدموا البنات يعني ده اسلوب في منتهى الحقاره بصراحه يعني انه لو انت بتستخدم العنف ضد واحده ست يعني انا مش عارفه اقول بجد ده ايه يعني بجد دي حاجه في منتهى القذاره بجد تالي رد البنات هنا احنا اكتر من 10000 بنت نازلين يرد عليه كفايه قوي كده بجد يعني كفايه